kollegiumin vuoden ensimmäistä kympinsarja esitystä ja tervetuloa kovasti tänne paikan päälle. Mun nimi on Laura Pulkki Rouvat ja toimin tämän tilaisuuden puheenjohtajana. Ja aihe, aihehan on perheelämä murroksessa, ajankohtainen aihe ja mulla on ilo, ilo ja kunnia esitellä Mulla on ilo ja kunnia esitellä vieraamme kirjailija Riikka Pulkkinen. Hän on arvostettu kirjailija kotimaassa ja ulkomailla. Hän on aikoinaan opiskellut filosofia ja yleistä kirjallisuustiedettä Helsingissä. Tällä hetkellä hän on päätoiminen kirjailija, julkaissut neljä teosta, joista yksi muun muassa ollut Finlandia-palkintoehdokkaana, ja teoksia on käännetty ainakin 14 kielellä. Hän on myös voittanut useita, useita kirjallisuus- palkintoja. Tällä hetkellä hän kirjoittaa neljättä romaaniaan. Ja me ajateltiin niin, että esitys kestäisi noin 25 minuuttia ja Riikka aloittaa ja sen jälkeen mulla on kunnia esitellä tutkija, Väestöliiton professori Anna Rothschild. Hän on niin ikään Helsingin yliopiston kasvatti, dosentti täältä Helsingistä ja tällä hetkellä tosiaan Väestöliitossa väestöntutkimuslaitoksen johtaja. Hän on tutkinut muun muassa sukupuolirooleja, perhettä, evoluutiota, parisuhteita ja lapsuutta. Ja hänellä on tuore kirja, jonka nimi on Yhdessä. Kasvatus ei ole yksilön laji, joka käsittelee perhesuhteita ja lapsen kasvua niiden keskellä. Mutta mä ehdotan, että päivän ohjelma olisi tosiaan sellainen, että esitykset semmoiset 25 minuuttia kummaltakin meidän vieraalta tulisi ensin. Ne voisi tulla ihan putkeen ja sen jälkeen meillä olisi sitten puoli tuntia aikaa yleisön kysymyksille, kommenteille ja ihan yleiselle keskustelulle. Ja tilaisuuden olisi tarkoitus päättyä noin 15 vailla 6. Mä toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja annetaan viikolle tilaisuus puhua. Joo, ehdottomasti saaristotaisista. Ehkä istutus, kun on tietokoneella muistiinpanot, niin... Jos en puhu tarpeeksi kuuluvasti, niin voin huomauttaa. Kun mä kuulin tämän otsikon ja kuulin toisen vieraan, töissä, niin mä rupesin miettiä, että mikähän mun tulokulma voisi sitten tämmöiseen otsikkoon perheet murroksessa olla. Ää, mä myönnän, että mä en ole millään tavalla akateeminen henkilö, vaikka olenkin hyvin kiinnostunut filosofiasta ja psykologiasta ja tietysti myös kirjallisuustieteestä, jota olen opiskellut. Ää, kirjailijana mun luontainen ajatus on ajatella perhettä fiktion kautta. Toisaalta sen fiktion, mitä mä oon itse kirjoittanut ja toisaalta sitten tietysti niiden lukuisen perheromaanien kautta, mitä mä oon lukenut. mä ehkä lähestyn tätä varsinaista otsikkoa hitaasti puhumalla aluksi perheestä fiktiona, mitä se mulle tarkoittaa. Ja toivottavasti lopulta pääsen sitten ihan tähän varsinaiseen otsikkoon äh, ehkä aika provosoivasti voisi väittää, että perhe on aina fiktiota. Äh, mä oon kirjoittanut kolme romaania, joissa kaikissa esiintyy perhe ja yhdessä tässä totta romaanissa neljän vuoden takaa. Perhe on varmaan oikeastaan tämän romaanin varsinainen aihe. Tai fikti, fiktiona ja se, miten, miten kukaan ei voi omistaa totuudellista näkökulmaa perheessä eikä perheen tarinaa, Musta on hiljattain vähän yli vuosi sitten tullut myös itse äiti. Ja mä oon sitten oman tyttäreni kasvun kautta, hän ei vielä puhu, eli hän ei voi kertoa omaa tarinaansa meidän perheestä, mutta, tai siitä perheestä, missä hän elää, mutta, tuota, mutta ja kun hän oppii puhumaan, niin mä varmaan törmään tähän, tähän tuota, tiettyyn hämmentävään asiaan, että hän, hän, hänelläkin on ikään kuin jatkossa oma tarinansa, oma perhetarinansa, johon mulla, jossa mulla on rooli, mutta jossa mä en ole varmaankaan päähenkilö, koska hän on itse oman perhetarinansa päähenkilö. Ähm. Oikeastaan tämä mun tyttären kasvun seuraaminen on palauttanut mulle muistoja mieleen omasta lapsuuden perheestä ja siitä, tietystä itsestäänselvyydestä ää, tai siitä ikään kuin ajatuksesta, että, että se oma perhetilanne oli itsellä lapsena jollain tavalla itsestäänselvää. Sitä ikään kuin ajatteli, että, että asiat on näin pysyvästi ja mikään ei ole toisin. Ei oikeastaan voikaan olla toisin. Tietysti oli erilaisia lapsen huolia siitä, että asiat saattaisivat muuttua, mutta jollain tavalla ajattelin, että se on hyvinkin pysyvä asetelma että äiti ja isä on tietynlaisia ja me lapset tietynlaisia. Meitä oli kolme. Ja mä olin keskimmäinen ja olen edelleen keskimmäinen lapsi. Sitten nyt kun mun oma tytär on vähän yli vuoden, niin mä oon huomannut, että, että mä en ole kauhean staattinen hahmo. Mun oma rooli tuntuu mulle itselle äitinä monella tavalla häilyvältä ja lepattavalta ja vähän epävarmaltakin, niin mä oon huomannut, että se, se staattisuus ja pysyvyys on ehkä ollut illusorista myös mulle itselle silloin, kun mä olin lapsi. Se vaan näytti pysyvältä. Se tulee esille monissa eri asioissa, Jouluperinteissä, kesälomamatkoilla. Se, että ne roolit saattaa häilyä, mutta lapset eivät välttämättä aisti niitä sitä häilyvyyttä aivan. Ei ole erityisen toisiin. Mä oon pitkään miettinyt esimerkiksi haastatteluissa kysytään monesti, että millä tavalla mä kuvailen perhettä. Ja mä oon miettinyt sitä, että minkälainen, millä sanoilla voisi kuvailla perhettä romaanissa parhaiten. Että olisiko se jonkinlainen mosaikki, jossa palat ää, ikään kuin on juotettu yhteen. Ää, vai onko se jonkinlainen kaleidoskooppi, jossa ikään kuin roolit vaihtuu sillä tavalla, niin kuin kaleidoskooppia pyöräyttää. Ää, vai onko se talo, jossa on erilaisia ikkunoita, niin kun katsoo yhdestä ikkunasta eli yhdestä näkökulmasta taloon, niin näkee tiettyjä asioita, tiettyjä huoneita. Ja sitten taas toisesta näkökulmasta näkee toisia asioita. Ähm, oikeastaan kaikki nämä on vähän vääriä metaforia siksi, että kaikki nämä on aika staattisia. Äh, kaleidoskooppikin, vaikka se näyttää pyöräyttävän äh, asioita päällekkäin ja limittäin, niin sekin on loppujen lopuksi pitää sieltä tavallaan vaikkakin, vaikkakin ikään kuin muuntaa ja varioi asioita, ja niin se pitää ne kuitenkin ehkä liian staattisena kuvaamaan metaforana perhettä. Mm. Ähm, mä oon ajatellut, että, että perheestä on olemassa yhtä monta kertomusta kuin siinä on jäsentä. Eli tavallaan perheestä on yhtä monta fiktiota. Ähm. Sitten mä oon pohtinut paljon, mä tälläkin hetkellä kirjoitan tietyllä tavalla perheromaania. Tosin ehkä vähän eri tavalla kuin, kuin aiemmin. Mä tässä mun uusimmassa romaanissa, tekeillä olevassa romaanissa perhe on sellainen perhe, että siinä on äiti ja isä ja yksi elossa oleva kaksonen ja yksi kuollut kaksonen ja tämä perhetarina lähtee avautumaan sitten tämän sel- hengissä selvinneen kaksosen kautta. Ja osittain ikään kuin sen trauman myötä, että hän on tämmöinen selviytyjä. Ähm, mä oon miettinyt paljon tämän tekeillä olevankin romaanin myötä erilaisia klassisia fiktiivisiä perheasetelmia. Varmaan klassisimpia on sellainen, missä vanhemmat on kuolleet ja lapset kertovat toisilleen perinnön jaossa ikään kuin tai ehkä vähän kilpailevat siitä, että kenen näkökulma siihen perheeseen on tosi ja oikein. Ähm, sitten yksi voisi olla sellainen, että perheen musta lampas palaa kotiin juhlaa ja näkee kaiken uusin silmin ja ikään kuin omistaa sen siihen perheeseen ikään kuin ulkopuolisen näkökulman. Ähm, sitten tietysti tämmöisiä, tulee meille tämmöisiä Woody Allenilaisia perhetarinoita, joissa patriarkka tai matriarkka jotenkin lipeää kuvioista tai tekee syrjähypyn tai, tai tota, tulee jonkinlainen laajavälinen selvittely siksi, että, että perheen luotettavin henkilö ei, ei ikään kuin pysy pitämään roolia ja paikkaansa. Ää, mä oon itse käyttänyt tai jotenkin viettynyt perhesalaisuuksista, en tiedä miksi, ää, mutta niin, ikään kuin vaietut tasot ja vaietut mm, polut perheessä kiehtoo mua jollain tavalla. toisaalta mua kiehtoo ihan kirjallisesti semmoinen, mitä mä oon kutsunut interferenssiksi, eli se, että jokin ulkopuolinen hahmo tai joku ulkopuolinen hahmo tulee perheeseen ja näkee asiat, mikä antaa ja lausunnon perheestä, joka, ei, joka on erilainen kuin kenenkään perheenjäsenen. Mä en tiedä, minkälainen perhetarina sellainen tarina on, jos ulkopuolinen kertoo sen tarinan. Mm. Mutta esimerkiksi tässä Totta-romaanissa Eevan henkilöhahmo tulee perheeseen ja näkee, ikään kuin häiritsee sen perheen dynamiikkaa ja näkee sen toisella tavalla kuin perhe itse. Ähm. Sitten on tietysti ylisukupolviset perhetarinat, joissa äh, voi seurata niin tiettyjen teemojen toistuvuutta sitä semmoista vähän lohdutonta, osittain turvallista ja osittain lohdutonta tosiasiaa, että tietyistä asioista ei koskaan pääse, että tietyt perheet ei koskaan pääse yli tietyn tyyppisestä kertomuksesta, että äitien ja tyttärien välillä toistuu ikään kuin tietyt teemat, jotka aina pulpahtelee esiin. Ja, ja tavallaan pakko myöntää, että myös itse tuoreena äitinä yrittää miettiä sitä, että, että toistanko mä ikään kuin oman äitini tarinaa tässä äitinä mm. omalle tyttärelleni. Mm. Tämmöiset perhetarinat fiktiona on aika herkullisia siksi, että sinne pääsee seuraamaan ylisukupolvisesti sitä, että miten toisaalta mahdotonta ja miten välttämätöntä on murtaa ne edellisten sukupolvien ketjut ja kohtalot. Ähm, ehkä kaikkia tämmöisiä klassisia asetelmia yhdistää se, että yhdistää kysymys siitä, että kuka oikeastaan omistaa totuudellisemman näkökulman perhetarinaan. Ää, ähm, tässä nyt tuli jo e- eräänlainen mun vastaus tähän, tai mun, e- mun ei on varmaan se, että kukaan ei varsinaisesti omista sitä tarinaa. Ää, ähm, tässä on eräänlainen vastaus myös tämän Totta-romaanin keskeiseen tematiikkaan, että, että kaikki tarinat on yhtäaikaisesti perheessä totta. Ja pitää hyväksyä vaan se, että, että on olemassa erilaisia tapoja kertoa se, kuinka kaikki kävi ja eri henkilöille perheessä asiat on näyttäytynyt eri tavalla. Ähm, mulla on tästä ähm, lapsikas, mutta ihan hauska anekdootti mun omasta lapsuudesta. Kun mun vuotta vanhempi isosisko joutui kuusivuotiaana tyräleikkaukseen ja hän sitten ähm, hänelle kerrottiin, että, että hän saa sen leikkauksen kunniaksi uuden vauvanuken. Ja hänen päässään tämä muuttui tietysti muotoon, että hän menee synnyttämään uuden vauvan sinne sairaalaan. Ja tyräleikkaus onnistui hyvin ja sisareni Johanna tuli sitten kotiin Tuulia vauvan kanssa. Vauva oli ristetty Tuuliaksi kenties siksi, että meidän pikkusisar Marika oli silloin aika vasta syntynyt, ehkä kolmekuinen ja Marika oli koko nimeltään Marika-Leena Tuulia ja Johanna sitten tuli Tuulia vauvan kanssa eli tämän vauvan nuken kanssa kotiin ja, ja mä sain lohdutuspalkinnoksi, koska mä en joutunut leikkaukseen, joten mulla ei ollut mitään tämmöistä synnytystarinaa kerrottavana. Mä sain lohdutuspalkinnoksi semmoisen pienen karviskissan, semmoinen pehmoilukissan. Mä muistan sen tilanteen, kun Johanna tuli sairaalasta ja, ja ää, mä muistan sen, että mä voitoriemosena esittelin sitä karviskissaa. Ää, Johannalle tänne, että mä sain tällaisen. Ja, ja Johanna voitoriemuisena esitteli sitten Tuulia, että mutta minäpä synnytin hänet. Ja sitten se tarina on muuttunut. Mä en tiedä edelleenkään kumpi ikään kuin omistaa totuudellisen version tähän tarinaan, mutta siis kumpikin tavallaan puolustaa omaa tarinaansa. mun mielikuvissa ja, ja tarinassa Johanna oli niin kateellinen siitä karvis kissasta, että se heitti Tuulia vauvan nurkkaan. Mut Johannan versus tietysti minä olin niin kateellinen siitä synnytetystä tuuliasta, että mä heitin karvisen ja myös tuulian. ja, <laughs> ja, ja tota, me ollaan edelleenkin mielessä siitä, että kuka heitti ja kenet. Mutta tota, nyt mä olen ehkä aikuisena myöntynyt siihen, että on todennäköisempää, että mä olin kateellinen tuuliasta kuin, kuin Johanna karviskissusta. Että, että ehkä mä vaan sitten sepitin siihen päälle. Ja oli vuosikausia ihan varma, että Johanna, tai se, mulla on kirkkaana mielessä se, että Johanna heitti tuulia. Ähm, jotenkin tavallaan meillä on molemmilla oikeus näihin kertomuksiimme. Tietysti paljon vakavimmissakin asioissa tämä toistuu. Yksi liikuttavimmista asioista, jossa tavallaan tarina on saanut, perhetarina on saanut päätöksensä, oli mun ukin kuolema 2003, äidin isän kuolema. Ää, mummo tietysti, ää, mummo jäi leskeksi ja suri sitten ukkia tietysti monta vuotta hyvin syvästikin, mutta samalla hän oli aika semmoinen ylväs veski, semmoinen jotenkin, jotenkin semmoinen arvokas ja ylväs olemukseltaan kuki kuoleman jälkeen. Ja mun, mun kuin löysi uuden tavallaan semmoisen uuden arvokkuuden ja rauhankin. Ää, ja mä sitten mietin monesti, että olikohan ne ollut onnellisia, jos mummo kerran löysit semmoisen niin arvokkaan roolin perheessä mutta oikeastaan mummo sitten antoi itse sellaisen vastauksen, että, että tai sitten mä olin ollut tietysti lapsena paikalla, kun olin huomannut, että ukki suhtautuu mummoon ehkä aika perinteisesti sillä että hän esimerkiksi oletti, että, että vaimo tekee ruoan ja kattaa pöydän ja kattaa ruoan pöytään. Ja, ja ukki oli sitten itse tämmöinen, ää, hän oli, teki elämäntyössä opettajana ja harrasti taidetta ja oli tämmöinen aika, aika tämmöinen auktoriteetti perheessä. Ja mummo tietenkin mä täysin jossain vaiheessa, että mummo on saanut ehkä semmoisen niin kokonaisnäkökulman tähän omaan perheeseensä sen ukin kuoleman myötä, että hän ikään kuin sai kertoa, että, että meillä oli todella vaikeita aikoja ja ukki oli vaikea ihminen, mutta ikään kuin tavallaan elimme onnellisen elämän ja elimme onnellisen avioliiton, että hän ikään kuin sai tämän ukin kuoleman kautta myös sen kokonaisen tarinan päätöksen ja jäi ikään kuin kertomaan sitä tarinaa ja se oli aika vaikuttavaa kuulla se häneltä. Ja se oli jotenkin ehkä, ehkä suuremmassa muodossa tämmöinen näkökulman omistamisen ele. Ähm, mä huomannut, että jotain fiktiivistä on myös siinä, äh, miten lapsuuden perheen rooleista irrottaudutaan ja miten ylipäätään sitä lapsuuden perheestä irrottaudutaan. Että, että nyt kun mulla on oma lapsi, niin mä usein huomaan miettiväni tavallaan sitä alkuperäistä perhettä tietysti mä paljon fiktioin perheitä ja perhetilanteita, koska mä kirjoitan työkseni, mutta mä mietin niin omassa elämässäni myös sitä alkuperäistä perhettä, että, että mitä, nyt kun mä valmistelin ensimmäistä joulua sillä tavalla, että joulua vietettiin myös mun perheen kotona. Ja se on painava asia, koska mun äitillä on, äitillä on syntymäpäivä 25. joulukuuta ja sitä on aina vietetty tietyllä tavalla. Ja mä sitten ikään kuin emännöin tämän äidin syntymäpäivän illallisen kotona, niin ja huomasin, että että siinä oli paljon semmoista ylisukupolvista painetta tehdä se tietyllä tavalla. Sitten mä huomasin ajattelevan, että mitä äitini niin teki vastaavassa iässä, minkä ikäisiä lapsia hänellä oli ja minkä, ikään kuin minkä tyyppinen perhetilanne ja minkä tyyppinen elämäntilanne töissä ja muuta mun äidillä oli. Ja se oikeastaan toistuu ihan kaikessa kesälomatkoilla ja, ja kaikenlaisissa tilanteissa, että, että jotenkin sekä rimpuilee irti siitä aiemmasta alkuperäisen perheensä tarinasta, että sitten jollakin tavalla oudosti toistaa, ehkä jopa pakkomielteisesti välillä toistaa sitä alkuperäisen perheensä tarinaa. Välillä mä jään kiinni ihan joko fiktiivisen perheeni, perheideni lauseissa, eli kirjoitan vaikkapa riitoja ja jään kiinni itselleni siitä, että mä käytän äitini klassikkolainia, vaikkapa mun äiti ei varmaan arvostus, mä kerron sen klassikkolain riidoissa, mutta tuota, tai sitten ihan oikeissa riidoissa oman puolisoni kanssa jäin kiinni siitä, että mä käytän jotain laineja, mikä kalskahtaa jo lausuttuna tosi tutulta ja sitten huomaa, että tämä on, tämä on suoraan äitini suusta, että mä olen äitini tässä tilanteessa. Silloin tuntuu siltä, että näistä tämmöisistä ikiaikaisista rooleista jotenkin koskaan pääsee, että, että me vaan imitoidaan, ikään kuin imitoidaan tilanteita ja asetelmia. Ähm, nyt mä väitellen pääsen tähän otsikkoon, ähm, mä ehkä väittäisin, että, että tämä perhekertomuksena ja perhefiktiona koskee myös laajemmassa määrin niin kuin sitä, miten perhettä kuvataan esimerkiksi mediassa tai ylipäätään miten, perhettä, miten perhe käsitetään ää, tässä meidän yhteisessä kulttuurissa. Ähm, ydinperheen malli on ehkä jollakin tavalla vanhana aikaistunut tai muuttunut jollakin tavalla käyttökelvottomaksi siksi, että, että todelliset perheet ajaa ikään kuin vanhanaikaisen ydinperheen mallin ohi. Ähm, toisaalta nyt on viime vuosina huomattu, että lainsäädäntö monella tavalla myös vanhentuu, että on, on paljon sellaisia perheitä, joita, joita ää, lainsäädäntö ei tavoita tai joiden tilanteita lainsäädäntö ei tavoita siksi, että, että ne perheet on erilaisia kuin ydinperhe esimerkiksi kahden naisen perhe, jossa, jossa mm, ei ole mahdollista pitää, puolison ei ole mahdollista pitää niin kuin vanhempain vapaata, koska hän ei ole oikeutettu isyysvapaaseen, koska puoliso on myös nainen ja nainen sen toinen puoliso synnyttää. Niin tämmöinen tilanne on jotenkin aika monimutkainen. On kuullut ystäväperheiltä, että, että semmoinen tilanne tuntuu jotenkin hassulta, että, että ei niin kuin, että on tietyn tyyppi tietyn tyyppisiä vapaita ja mahdollisuuksia pitää tietyn tyyppisiä vapaita, mutta ei ihan sitä täysimääräistä ikään kuin vapaata, mikä on säädetty laissa. Ähm, silti tietenkin tuntuu, että semmoinen ydinperheen malli tai se ydinperheen kertomus nekin niin kuin, ähm, yhä edelleen, sillä myydään aika paljon tavaraa ja, ja sitä käytetään sanomalehdissä. Mä esimerkiksi muistan, no oikeastaan viime vuonna silloin kun hallitus ää, tota, kertoi tästä, tiedotti tästä uudesta veroratkaisusta, oliko se viime keväänä. Ää, niin mä huomasin, että Hesari uutisoi siitä käyttämällä tämmöisiä niin keskivertoperheitä. Siinä oli ehkä vähän murrettu tätä ydinperhemallia, että siinä vaikka nainen oli johtavassa asemassa ja, ja isä olikin se, joka oli koti-isä ja oli ikään kuin kotona hoitamassa perheen kahta lasta. Että ydinperhemalli näytti samalta kuin tyypillisesti näissä tämmöisissä uutisoinneissa, mutta sitten jotenkin roolit oli käännetty ihan virkistävästi päälailla ja toisinpäin. Um, yksi sellainen tapa, millä mun mielestä tätä ydinperhe saagaa tai tarinaa voidaan hauskasti haastaa ja kyseenalaistaa on yllättäen naisten lehdet. Jotenkin aika monesti on, kun antaa haastatteluita naisten lehdille, niin monesti on sellainen tunne, että että, yrit, että, että minua esimerkiksi äitinä yritetään asettaa johonkin tiettyyn ikiaikaisen äidin roolin, että mutta esimerkiksi pelätään, että olinko, olinko väsynyt ja kuinka vaikeaa on yhdistää perhe ja työ ja eikö nyt ole aika vaikeaa ja, ja ikään kuin, että onko nyt lähestulkoon mahdotonta olla sekä taiteilija että, että äiti ja vahingossa on joutunut ehkä välillä korjaamaan jopa otsikoita, että mä tulin vaikka viime vuonna uusi sanoneeksi jotain vähän epämääräistä yhdessä naisten lehden haastattelussa ja huomasin, että otsikoksi oli muuttunut, että, että on miltei mahdotonta olla äiti ja kirjailija. Ja sitten mä olin silleen kauhuissaan, että ei, ei, että varmaan kaikki naiskirjailija-äidit nyt lynkkaa, mutta jos tämmöinen otsikko menee läpi. Mutta tietenkin tuntuu välillä, että semmoinen aika perinteisiä rooleja joutuu niitä vastaan joutuu taistelemaan haastatteluissa, mutta silti musta tuntuu, että, että naistenlehdet on nimenomaan viime vuosina esitellyt erilaisia perhetarinoita, sellaisia, jotka jollakin tavalla haastaa ja jopa kumoaa semmoista perinteistä ydinperhettä. Se on musta tärkeää jotenkin kirjallisesti, tai siis vahvasti kirjallinen syy, miksi on tärkeää. Se syy on, tai sen syyn on hyvin luonnostellut yksi lempikirjailijoista ää, J.M. Kutsi, joka tuossa puolifiktiivisessä romaanissa Elisabeth Kostello puhuu siitä, miten kuvittelukyvyn kautta asiat tuodaan mahdollisen tiiviin. Ähm, Kutsi käyttää tätä esimerkkiä ihan muussa yhteydessä. Hän tässä puhuu siitä, miten, ää, äh, miten kuvittelemalla keskitysleirin kirjailija jollakin tavalla sortuu ää, äh, olemaan epäeettinen, koska tuo sen yhä uudestaan ja uudestaan mahdollisen piiriin. Tätä samaa esimerkkiä voi käyttää mun mielestä ää, silloin, kun puhutaan perheistä, että kun kuvitellaan aiemmin mahdottomia perheskenaarioita, ää, ne saattaa muuttua mahdollisiksi, kuten esimerkiksi ää, tilannetta, jossa kaksi samaa sukupuolta olevaa adoptoi lapsen no, väittäisin, että vielä 20 vuotta sitten se skenaario oli aika monelle niin vieras, että oli valmiit sanomaan heti, että se on, että he ei hyväksy sitä tai se voi olla, se on vähintään jollain tasolla väärin, mutta nyt kun toi tasa-arvoinen avioliittolaki on toteutumassa toivottavasti, niin adoptio-oikeuskin sen myötä toteutuu. Ja silloin, kun tämä on ollut ikään kuin esillä, kun siitä on puhuttu, kun ehkä sellaisia perheitä on haastateltu, joissa tämä on jo arkipäivään, niin jollakin tavalla se muuttuu kuvittelukyvyn kautta ikään kuin yhä mahdollisemmaksi ja tulee toden piiriin. Ähm, mulla on myös ehkä kirjailijana sellainen olo, että pitäisikö mun, että ikään kuin eetikon vastuu, että minkä tyyppisiä perheitä ja millä tavalla mä haluan kuvata omassa proosassani. Ikään kuin, että mä haluan ainakin kuvata semmoisia ikään kuin antaa tosi monta näkökulmaa yhteen perheeseen, eli ikään kuin antaa äänen ää, monelle mm, alati varjoituvalle tarinalle yhdestä ja samasta perheestä, koska se tavallaan paljastaa sen, että, että perhe on lähtökohtaisesti ytimeltään fiktiota, jotenkin ikään kuin tarinoiden tavallaan semmoinen pyyhti jollain tasolla. Yksi hämmentävimmistä mun mielestä hämmentävistä ilmiöistä tässä, miten perheitä tarinallistetaan ja miten perheistä puhutaan, on ollut viime aikoina se, että, että kun valtiovalta yrittää edistää tasa-arvoa ja tehdä päätöksiä esimerkiksi vanhempainvapaasta tai sen uudistamisesta, niin perheet hyökkää sitä uudistusta vastaan ja tavallaan haluaa pitäytyä niissä vanhoissa tavoissa, hahmottaa perhettä ja oikeastaan se on ymmärrettävää siksi, että perheet haluaa pitää itsellään sen oikeuden kertoa se oma henkilökohtainen perhetarinansa, mutta se on myös hämmentävää, koska siinä yrittää ikään kuin lainsäädännöllä uudistaa sitä tapaa, jolla perheet mielletään tai minkä tyyppiset perheet ja minkälaisia ratkaisuja perheet voi tehdä. Oikeastaan pääsen sen ydinkysymykseen tätä kautta, että kenellä on valta kertoa perheen arkkikertomus mä esitin itselleni tämmöisen kysymyksen. Ähm, ylipäätään voisi kysyä tietysti, että onko yksittäisellä perheellä mitään arkikertomusta, jos sillä on tavallaan, jos se on lähtökohtaisesti erilaisten kertomusten vyyhti. Mutta mitkä kaikki tahot tuottaa sitä kertomusta siitä, mikä on perhe. Ää, toisaalta mä oon huomannut, että esimerkiksi mä luen paljon naistenlehtiä, paljon blogeja ja jonkun verran perhefoorumeita. Siellä puhutaan paljon siitä, että mikä on, mikä on mahdollista, mikä on suotavaa ja mikä on jotenkin niin kuin täysin no-no. Siellä on paljon semmoista, noilla foorumeilla on paljon semmoista, että miten ei saa missään tapauksessa toimia. Se koskee, kuten olette ehkä kuulleet, kaikki olemme kuulleet, se koskee hyvin pieniä, pieniä ikään kuin mm. asioita perhearjessa. Että, että sitä, esimerkiksi sitä, että suseutetaanko kasviksista ruoka itse, käytetäänkö kestovaippoja ja niin edelleen. Että se koskee tämmöisiä, esimerkiksi mä olin pitkään semmoisella syyskuussa 2013 palstalla, eli se kertoo mun lapsen iän. Mutta tota, siellä esimerkiksi saatiin aika raivoisa keskustelu sinne, kun yksi oli polttanut tupakkaa yksi äiti raskausaikana. Ja sitten tämä sama äiti puhui kauhean negatiivisen sävyyn purkkiluuron syöttämisestä lapselle joku tietysti tänne, että sä olit se, joka poltti tupakkaa, että hähä, että sä jäit kiinni nyt tästä, että on, kumpi on pahempi. Se tuli kauhean sota siellä, että, että mikä on ikään kuin oikea tapa olla perhe. Mutta tämä kokkina työskentelevää tämän tupakoivan naisen perhemalliin ei mitenkään sopinut se, että hän olisi syöttänyt joskus lapselleen purkkiruokaa. Tavallaan hän halusi kertoa tällaisen tarinan omasta perheestä, ja sitten kun joku tuli huomattava, että sun tarinaan kuuluu myös se, että sä, olet, rö, sä röökasit raskaana, niin, niin se ei niinku voinut sietää sitä. Ehkä se ei voinut sietää sitä, että hänelle muistettiin siitä, mutta siitä tuli valtava riita siellä. Ähm. Ehkä mä muistin, kun mä tätä puheenvuoroa valmistelin, mä muistin, että mä olen itse luonut fiktiivisen hahmon totta romaaniin tämän Elsan, joka on kehityspsykologi. Ja tota, tämä Elsa sanoi lapsenlapselleen Annalle tässä aika alussa, kun he pitävät piknikkiä ää, talon pihalla, niin Elsa sanoi Annalle, että, että on olemassa monta erilaista tapaa olla onnellinen terrorismi sitä. Ei, hänen tästä Elsasta fiktiivisestä hahmosta niin on joskus tehty mukaan semmoinen iltalehti lööppi, että tutkija tuomitsee ydinperheen, kun hän on oikeasti omasta mielestään sanonut. Hän siis sanoo näin, että enkä minä edes sanonut niin. Sanoin vain, että ydinperheen ihannetta voisi tarkastella kriittisesti onko ideaali etääntynyt liian kauas todellisuudesta, kun ihmiset nyt kuitenkin joutuvat kohtaamaan mitä eriskummallisimpia perhetilanteita ja sopeutuvat olosuhteiden pakosta, elävät aivan onnellisena. Maailma tulee aina väliin jokaisessa perheessä, niin kuuluu olla. Alkuperänsä ensimmäisiä olosuhteita ei kukaan voi kieltää. Jokaisen on selvittävä lapsuudestaan saadakseen tilalle jotakin muuta. Ja niin vain ihmiset selviävät, tulevat onnellisiksi. Ehkä on jollain tavalla noloa siteerata itseään, mutta mulla oli sellainen olo, että mä siteeraan ehkä Elsaa, kun mä en <laughs> itse muista kirjoittaneeni näitä laineja. Ähm. Joo. Joo. Paljon kuitenkin. Joo, itse asiassa mä voisin lopettaa juuri nyt, mutta mä siteraan vielä toisen kerran itseäni. löysin täältä totta niin myös toisen. Niin tää on tosiaan tällaista lukee omaa vanhaa romaania, niin löytää sitaatteja, joita ei muista kirjoittaneensa. Tää liittyy jollakin tavalla Hanna Aarentiin tää sitaatti, mutta mä luen tämän nyt teille. tää liittyy anteeksi pyyntöön, joka on perheessä ehkä aika tärkeä. Anteeksi pyyntö on pyyntö tulla nähdyksi sellaisena kuin on teoista huolimatta. Siihen vastaaminen puolestaan on syvintä rakkautta, johon ihminen kykenee. Ehkä perheessä kysymys tästä. Kiitos. Kiitos, kiitos Riikka. Jatketaan Anna Utsitkin puheenvuorolla ja sitten valtakaa faktaan. Mä olen yhteiskuntatieteilijä. Niin kuin sanottiin, olin pitkään Helsingin yliopistolla ja nyt mä olen ollut Väestöliitossa perhetutkijana ja nyt sen tutkimuslaitoksen johtajana jo seitsemän vuotta tai jotain. Ää, me ei oltu Riikan kanssa hirveästi niin kuin sovittu, että mistä puhutaan ja tosi ihana oli kuunnella sua ja mä luulen, että me hyvällä lailla itse asiassa ajatellaan aika samalla linjoilla, mutta toisaalta meidän just niin kuin tulokulma on tietenkin erilainen, koska mä puhun ennen kaikkea tutkijana. Mä en tiedä, minkälainen mielikuva teillä on Väestöliitosta tai Väestön tutkimuslaitokselta. Siksi mä sanon nyt varmuuden vuoksi heti aluksi, että ollaan, ää, ähm, meidän missiossakin lukee, että kaikki perheet ovat samanarvoisia. Väestöliitto on hyvin ää, äh, vahvasti moninaisuuden ää, äh, liberaalin liberaalien perhearvojen, seksuaalioikeuksien ja tasa-arvon puolesta tällä hetkellä. Ähm. Mä ajattelin, nyt me tutkitaan Väestöliitossa tavallaan koko ajan perheitä. Ja niin kuin te kuulitte, me ollaan tutkittu niitä monelta eri näkökannalta. Ja samalla lailla kuin Riikka, mä koin tämän yleisen ison otsikon tosi haastavana. Ja heti tuli mieleen, että joskus asiat ei ole muuttunut niin paljon kuin ehkä mediassa halutaan sanoa. Ja varsinkin just media tai yleinen keskustelu aina puhuu niistä uusista asioista. Ja meillä taas on ehkä joskus sitten tällainen tarve väestötieteilijöinä ja sosiologina muistuttaa pitkistä linjoista. Siksi mä ajattelin tässä puheenvuorossani missä on muuten sit se, millä mä liikun? Sä voit periaatteessa liikkua tällä. Okei. Okay. Tuota, yrittää ehkä vähän provosoiden esittää vähän uusia näkökulmia, sellaisia suuria linjoja, mistä mä en voi aina puhua, kun ollaan enemmän tässä faktassa, että nyt raportoidaan perheiden ajankäyttöjen viimeiset tulokset. Mutta samalla mä toivon, että meille välittyy se tieto tavallaan näistä perustutkimuksista, joita me tehdään. Ja voitte mielellään tämän jälkeen myös olla yhteydessä minuun tai katsoa meidän nettisivuja. Kaikki nämä meidän vuosittaiset perhebarometrit on siellä ilmaisesti saatavina PDF-tiedostoina ja niitä voi myös ostaa mieltä ja niin poispäin. Me ollaan siis tutkittu nyt viime vuosien aikana parisuhteita, monikulttuurisia parisuhteita, isovanhemmuutta, lastenhankintaa ja, ja, ja lastenhankinta, inventioita ja perheiden, lapsiperheiden ajankäyttöä, niin kuin meillä taisin mainita, on yksi sellainen kestoaihe, mitä me tutkitaan. Ja tavallaan nämähän on kaikki aika erillisiä aineistoja ja näkökulmia. Ja tässä mä nyt vähän improvisoiden liikun niiden parissa ja samalla yritän sanoa jotain suurempia linjoja. Katsotaan, onko tämä nyt se eteenpäin. Yes. Ähm, Riikka sanoi tosi hienosti, että, että perhe oli sulle ennen kaikkea fiktio. Niin minulle perhetutkijana ja ehkä yllättäen sosiologin suusta, niin perhe on ennen kaikkea tunne ja tunteita mä kuulun sellaiseen, tai mä mielen itseni tällaisen ehkä Edward Westermarkin aikoinaan alkuun panemaan koulukuntaan, jossa lähestytään perheitä, ihmisen perheitä, hyvin paljon tunnesiteinä, erilaisena mahdollisina tunnesiteinä, ja ajatellaan, että ne tunteet, jotka muodostuu sitten, ohjaa käyttäytymistä. Totta kai yhteiskunnalla, kulttuurilla, lainsäädännöllä on paljon vaikutusvaltaa. Ja, ja tämä niin kuin on jatkuva, mitä mä sanon, tunnethan ei synny tyhjössä, ne ei synny mistä tahansa. Mutta mä en kuulu niihin perhetutkijoihin, joita on tässä yliopistossakin paljon, jotka näkee sen koko perheen puhtaasti sosiaalisena tai yhteiskunnallisena konstruktiona. Mä ajattelen päinvastoin, siksi tuossa on se meri, että vaikka ihmisperhe nyt ei ole yhtä vanha kuin, kuin tota, meri ja vesi, niin ne perustunteet, josta meidän ää, ähm, perhe-elämä koostuu, on käytännössä yhtä vanha kuin ihmislaji. Eli esimerkiksi kun tuore äiti saa sen vauvan syliin ja ne prosessit, jotka silloin lähtee liikkeelle hormonaalisella tasolla, fiktiivisellä tasolla, muistaa sen oman äidin, mieltä oman lapsuuden uudelleen. Kaikki nämä huolet tulevaisuudesta. Mä että nämä on niin kuin käytännössä ihmisperheen ää, aikana ikuisia. Ää, tämä nyt ei tarkoita, että mä näen perheen jotenkin staattisena tai samanlaisena, vaan päinvastoin meillä on hirveän samanlainen näkemys, mä luulen perheestä, että heti kun sit siinä perheessä, niin perheessä on väistämättä kaksi. Mutta se on aika yksinäinen näin, niin tota, on kaksi tulkintaa siitä, että että missä ollaan. Ja siksi mä ajattelen myös perhemurroksessa, ehkä jollain lailla mä että se perus niin kuin paletti, mistä perheelämä koostuu, ei ole siis käytännössä juurikaan muuttunut. Hyvin samanlaiset tunteet ja perusristiriidat aina olemassa, vaikka toki siis paljon on tapahtunut 100 000 vuoden aikana, puhumattakaan viime sadan vuoden aikana. Mutta se paletti on itse vähän niin kuin murtuvat aallot tai jotain. Et se on aina siinä, siinä on aina nämä tunnevyöhyt ja kuohut ja, ja, ja, ja syvät aallot ja ristiriidat ja pintakohua. Ja siksi mä haluaisin laittaa tämän niin teille. Tämä on mulle jotenkin se, se, se tota, äh, perheet murroksessa. Äh, tässä yhdessä kirjassani mä käyn läpi perhesuhteet. Niitä on siis todella monta. Mä käyn läpi niitä perusjuttuja silloinkin oli kai 7 tai 8 lukua. Ää, kuulen ei välttämättä näy, niin mä puhun ne myös ää, läpi. Se keskeinen on sen, että ihmisillä, niin kuin sanoin, on monta eri suhdetta ja kaikki ei ole läsnä kaikissa perheissä. Perhe voi koostua vain esimerkiksi vanhemmasta ja lapsesta tai vaan parisuhteesta. ja vaan yhdestä ihmisestäkin. Joo, mutta tota, silloin mä ajattelin niin, nyt tämä on hirveän tärkeä pointsi ja saatte mielellään olla just näin. Silloin mä ajattelin, että jos sä oot vain yksi ihminen, sun on todennäköisesti, ne perheet siis asuu muualla. Nyt mä en myöskään ajattele, että perhe on ne, jotka asuu yhdessä, koska silloin me oltaisiin näissä hyvin pienissä parisuhteissa tai ydinperheissä. Mä ajattelin, että perhesuhteet on laajoja. Ja siksi mä ajattelin, että yksin asuva ihminen, hyvin usein hänellä on vanhemmat tai sisarukset tai serkut tai joskus on olla myös sellainen ihminen, joka mieltää perheensä kuuluvaksi, vaikka se on ystävä, tai on vaikka aikuiset lapset. Et jos olisi ihan yksi ihminen, jolla ei ole mitään suhteita, niin ehkä mä silloin sanoisin, että se perhe, niin kuin, jos, koska mä ajattelin, että perhe koostuu suhteista. Näin mä ajattelin. Tämä nyt ei ole moraalinen kannalta se on Näin mä ajattelin, okei. Okay. Öö, parisuhde, tietenkin. Niin nämä sisarukset. Sisarukset on myös kiintoisia, koska esimerkiksi tilastokeskushan ei laske jos kaksi sisarusta asuu yhdessä aikuiset, niin ne ei ole tilastokeskuksen mielestä. Ja se on minusta aika jännää, että paris, pariskunta on ja äiti, niin kuin vanhempi lapsi on, mutta sisarukset ei ole. Mä ajattelin, että mitä? Jos mä kuolisin mun miehen kanssa ja mun kaksi teiniä nyt eläisi yhdessä, niin sitten ei olisi perhe, niin kuin näin määritelmällisesti. Niin tämä liittyy taas, kuka kertoo sen storin. Ja niin kyllä mä oletan, että ne ajattelisivat, että ne on perhe ainakin, kunnes ne sitten itse muodostaa omat perheensä. No niin. Ää, sitten on hyvin tärkeänä isovanhemmat. Ja sen kautta, siis isovanhempia on, jos on kaksi vanhempaa, niin on nämä tämän toisen puolison sukulaiset, appivanhemmat ja niin poispäin. Ja tietenkin enot, tädit, sedät ja niin poispäin. Mä ajattelen hyvin vahvasti just, että perhe on melkein, melkein aina laajempi kuin se talous, missä asutaan tämähän on myös yksi tilastokeskuksen määrittelyongelma, että me katsotaan, miten ihmiset asuu, eikä me voida, tai me, ne ei voi mitata näitä tunnesiteitä, joita meillä on. Me ollaan perhebarometrissä kysytty, että miten suomalaiset ajattelevat, kuka kuuluu perheeseen. Ja silloin taas tulee aivan selvästi esille se, että ää, jos mulla on aikuisia lapsia ja asuu muualla, niin totta kai mä ajattelen, näin se on. Melkein kaikki käytännössä. Ne on edelleen mun perheen jäseniä, vaikka ne on aikuistunut ja niin ehkä niillä on omia lapsia tai omia parisuhteita. Ne kuuluu perheeseen. Samalla lailla ähm, ne aikuiset suomalaiset, joilla on omat isovanhemmat elossa, niin ei kaikki, mutta noin joka toinen ajattelee, että se iso vanhempi kuuluu perheeseen. Eli laskee sen mummon tai ukin perheenjäseneksi. Ne, jotka ei ajattele näin, niin kutsuisi heitä lähisukulaisiksi. Ja tämäkin on minusta aika jännä, koska hyvin usein sanotaan, että meillä isovanhemmat ei ole tärkeitä, ne ei kuulu perheeseen. Mä ajattelin, että mitä, mitä, että hei, meillä on kuin, niinku fakta, nyt tulee tämä lopullinen totuus, tilastollinen totuus, että hyvin monet ajattelevat että kuuluu perheeseen. Ja esimerkiksi mä en olisi varmaan itse sanonut, että mun omat isovanhemmat, mä en, olisi, mä en luule, että mä olisi sanonut myös perheenjäseniä, mutta ne oli hyvin läheisiä Ja se sille niille oli niin hyvin merkittävä tärkeä monella lailla. Vaikka ne olisi vaan lähisukulaisia, niin on edelleen tärkeä. Vaikka tietenkin on monia muita maita, missä ne on vielä läheisempiä monestakin syystä. Ää, no niin, tuossa siis kirjassa mä, äm, mä käyn läpi nämä suhteet ja siinä on se, katso mitä tapahtuu, jos mä teen näin. Mitä? Se seuraava kuva, siis tämä on vähän ehkä just tällainen ihanne, ihanne kuva, on kuitenkin laajennettu perhe netistä voi vittua. Ähm. Mutta siinä seuraavassa kuvassa näkyy riitelevä pariskunta. Eli se, äh, mikä on tuon kirjan myös punainen lanka, on se, että jes, meillä on tämä suuri joukko erilaisia mahdollisia perhesuhteita. Hyvin tärkeä asia ihmisten hyvinvoinnin kannalta on se, että jos yksi suhde ei toimi, niin voi olla korvaava suhde. Sanotaan, että sun vanhemmat on kuollut tai sairaat eikä voi hoitaa sua, niin hyvin usein sulla voi olla se mummo, joka astuu siihen ja niinku pelastaa sen. Eli se edeltävä ei toiminutkaan. No joo, anna olla vaan, mä vaan puhuisin. Mene, mm, no anna sitten olla vaikka toi. Niin, no toi tossa on nyt, no ja nyt kun puhutaan tunteista, niin me tiedetään aika paljon psykologisten tutkimusten pohjalta, minkälaiset eri tunteet sitoo nämä eri suhteet yhteen. Hyvin usein se on se kiintymysrakkaus, sitten jos on romanttiset suhteet, siinä on myös esimerkiksi rakastuminen ja seksuaalinen suhde ää, ja niin poispäin. Ja samalla lailla jokaisella suhteella on se oma konfliktinsa. Tässä oli ihana sisar äh, kateus tällainen niin kuin juttu. Äh, ja sisarukset, äh, sisarukset on itse asiassa perhetutkimuksessa se ydinperheen näkymättömin osa. Et jos miettii, että parisuhdetta on tutkittu aika paljon, ja nyt kun mä puhun ydinperheestä, mä puhun niin kuin kahden vanhemman ja lasten perheestä, se voi olla myös samaa sukupuolta oleva lehmaista. Pikkuperheet, niin vanhemmuutta on tutkittu paljon, isyyttä ja äitiyttä, parisuhteita on tutkittu paljon, mutta sisaruksia on tutkittu hämmästyttävän vähän. Et tuota, niistä on aika vähän tutkimustietoa. Ja mitä mä oon ymmärtänyt on, että yksi tosi iso hankaluus on se, että sun pitäisi aina haastatella ne molemmat, koska niillä on niin eri näkemykset siitä, että minkälaista vanhemmat oli ja mitä ne teki ja mitä, kuka heitti minkäkin nuken jollakin. Ja niin se on oikeasti niin hirveän haastava tällainen, pitäisi todella seurata sitä, sitä tota, virallista vuorovaikutusta. Ähm, joo. Ähm, niin, eli tota, jos, ähm, jos ottaa tällaisen, niin kuin mulla on tällainen aika äh, evoluutipsykologinen näkemys perheestä ja korostaa tunteiden merkitystä, niin se missään tapauksessa ei tarkoita tällaista ehjää, täydellisen toimivaa äh, näkemystä perheestä. Ei, vaan päinvastoin aina on ne konfliktit. Ei ole sellaista ihmissuhdetta, missä ei olisi jotain, mistä voisi olla eri mieltä. Ja sitten kun on laajat perheet, missä niin on monenlaiset eri suhteet, niin väistämättä on ne Mä oon kirjoittanut tähän eri kokoelmateoksiin, mua pyydetään jotain tällaisena evoluution edustajana. Ja se on tosi jännä, että, että lukijoilta on usein tullut se palaute, oi, että sä puhut niinku ristiriidosta, että hyvin jännä, että mä luulen, että evoluutio on jotain tällaista, missä jotenkin sanotaan, että patriarkaalinen ydinpiä on se ainoa oikea. Mä olen, että ei, ei, ei et biologian kannalta niin siis kaikkihan muuttuu koko ajan luonnossa ja tavallaan tällaista jatkuvaa kamppailua ja, ja säätelyä. Ää, ei tuon kirjan perusviesti on se, että ihmisellä on hyvin laaja perhe, puhutaan yhteisöllisestä kasvatuksesta ja juuri siksi, että meillä on niin monta mahdollista lasten hoivaa jos miettii, että perhe on niin kuin näin luonnon kannalta lisääntymisjärjestelmä, on monta eri hahmoa, jotka voi olla mukana lasten kasvatuksessa. Niin itse siitä johtuu myös se, että on tosi monta potentiaalista ristiriitaa. Koska voi olla, että äiti synnyttää sen lapsen, mutta sitten se ihastuukin toiseen ja vähän nyt isälle, että no hei, hoida sä tää, tai mummille hoida sä tää, ja mä menen nyt uuden ihastuksen kanssa tai tekemään uraa tai jätän eri syystä. Ja mä puhun näistä konflikteista paljon siinä kirjassa. En mä siihen nyt sen enempää. Uh, Nytten, jos otetaan tämä laaja näkemys siitä, että on aina ollut tällaisia erilaisia suhteita. Asiat, mistä riidellä on toki erilaisia. Et 500 vuotta sitten ei riidelty karjaiskissasta, mutta riideltiin ehkä jostain toisesta silloin tärkeästä asiasta. Ähm, te saatte tämän niin peruspointsin. Ähm, tästä näkökulmasta nämä murrokset, mistä esimerkiksi mediassa puhutaan, ne ei välttämättä ole hirveän suuria. Ähm, esimerkiksi toimittajat ottaa nyt yhteyttä ja sanoo, että no niin, että nyt kun on se netti, niin muuttuuko seurustelu täysin? Että onko niitä nyt seurustella ihan eri lailla kuin on netti tai ihan eri lailla kuin voi tietää sen tota, poikaistuvan geenikartan, jos sä haluat. Ja sitten me yritetään aina olla niin, että on tosi mielenkiintoinen uusi juttu, mutta ei se kyllä selvästi muutu, koska niin kun, no, esimerkiksi tiedetään, että mutta parisuhteesta niin edelleen ne poimitaan tuttava piiristä ja edelleen ihmiset menee naimisiin yleensä sen lähi niin kuin oman yhteisön edustajan kanssa ja kaikkea tällaista. Että, että tästä näkökulmasta kaikki murrokset eivät ole niin suuria kuin voisi ajatella. Ää, mutta ää, nyt tullaan tähän, kun mä mietin, että mikä niin kuin suurelta näkökulmalta, mikä olisi ne, ne todella suuret muutokset mitkä on tapahtunut nyt Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa ää, viime 50 vuoden aikana. Niitä ei ole hirveän monta ja mä esitän muutaman. Se, mistä mä en nyt puhumaan, koska ei ole aikaa, on monikulttuuriset perhesuhteet ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Meillä on siitä itse paljon tietoa meneillä olevia hankkeita, mutta me nyt emme siihen. Muun muassa siksi, että niistä puhutaan aika paljon julkisuudessa ja, ja hyvä niin. Se, mistä mä ajattelen lähteä liikkeelle, mikä on valtava muutos, mitä ehkä ei perhetutkimus aina tajuta, on yksinkertaisesti tämä eliniän lisääntyminen. Eli tuossa on vaan, tiedä näettekö, mutta tärkeää näette on nouseva käyrä. Tässä on 1275 ää, syntyneet suomalaiset ja tässä on myös viime vuosi syntyneet suomalaiset, eli runsaat 100 vuotta. Ja niin kuin te tiedätte, elinaika odote on noussut koko ajan. Ja niin elinikä, saavutettu elinikä on noussut koko ajan. Ja aina just tilastotieteilijät olettaa, että ei se voi enää tästä kasvaa, ja se on lisääntynyt. Ja tämä on monella lailla tällä hetkellä hyvin vahvasti yhteiskunnallinen ja nimenomaan tavallaan sosiaalinen konstruktio. No luonnostaan ihminen on rakennettu elämään noin 70 vuotta. Tavallaan. Mutta sitten meillä on lääketiede, meillä on hyvät asunnot, meillä on ö, että voidaan ylipäänsä aika hyvin, ei ole paljon nälänhätä ja tällaista, niin se tarkoittaa, että nyt tällä hetkellä syntyvällä suomalaislapsella noin 100 vuotta oletettu olevan elintä. Ja tämä on jännällä lailla ähm, asia, joka vaikuttaa, tai jotkut väittää, että se vaikuttaa tai on yhteydessä hämmästyttävän moneen käyttäytymiseen. Ää, ähm, ei niin, että ihmiset aina tajuisivat, että hei, meillä on 100 vuotta, mitä se tarkoittaa siihen, että mä oon nyt 19 ja me ollaan ensiteiteillä, että haluanko mä nyt sitoutua ei, sehän on tietoinen prosessi. Mutta paljon viittaa siihen, että voi olla myös ihan tiedostamattomasti sellainen fiilis, että nyt hei, mä oon erittäin hyvinvoivassa yhteiskunnassa periaatteessa, jossa on paljon resursseja. Mä voin monella lailla äh, panostaa siihen, että mä kasvan ja vartun ja kouluttaudun ja esimerkiksi lykkään perhemuodostusta. Tämä ajatuskulku, toi on muuten toinen esimerkki, vaan sitten muuttunut Toistaista, Tämä ajatuskulku tulee ähm, jälleen evoluutiobiologiasta. Se on englanniksi life history theory. Sitä vähän nyt harrastetaan myös väestötieteessä. Äh, mutta se liittyy siellä, että miten nähdään eri yksilöiden ja olioiden elämänkaari yhtenä tällaisena järjestäytyneenä, ää, ähm, toisaalta niin kuin, koska sun on pakko ensin syntyä ja lopussa kuolla, niin kuin siitä ei päästä mihinkään, ja sitten jotkut siinä välillä lisääntyy, ja sitten jos on suvullinen lisääntyminen, pitää ennen sitä jotenkin saada se pari. Ja sitten voit myös miettiä, että miten paljon mä ennen tätä ää, äh, satsaan niin itseeni ja kasvan. Mä annan tästä esimerkin, niin ehkä se konkretisoituu. Kun yksilö saavuttaa sukukypsyyden, niin yleensä se kasvu loppuu. Näin on ainakin ihmisillä. Esimerkiksi kun tytöllä tulee kuukautiset, ennen sitä on se kasvupyörähdys, sitten tulee kuukautiset, sitten se loppuu. Ähm. Samalla lailla, ja, sit, ja, ja silloin me tiedetään, että esimerkiksi jos on ähm, suuri pula resursseista, vaikka nälänhätä, niin jännällä lailla se vaikuttaa ihmisten fysiologiaan sillä lailla, että silloin kypsytään aikaisemmin. Koska elimistö niin aistii, että hei, mulla ei ehkä ole hirveän pitkä elinaika tässä yhteisö, tä, tässä ympäristössä. Mä en kasva hirveän pitkäksi, se ei paljon lyhyemmäksi, se kypsyy paremmin. Eli sellainen niin kuin biologinen säätely, että nyt kannattaa tehdä asiat nopeasti, jos sä ylipäänsä ajo tehtiin mitään, koska se voi olla, että sä kuolet jo kolmikymppisenä, koska täällä on niin vähän resursseja. Ja päinvastoin, mitä me nähdään tämän päivän vauraissa yhteiskunnissa, on hyvin paljon sellaista, että mehän ollaan pidempiä myös fysiologisesti. Meillä on enemmän aikaa, toki kaikki nämä yhteiskunnalliset asiat, koulutus, vaaraus, niin jollain lailla se elin kierto tällä hetkellä ihmisen niin venyy. Ja se tärkein indikaattori tästä on itse asiassa lasten hankinta. Tuossa on esimerkiksi koulutusekspansiosta. Ah, tai meekö mä? Mä ensin näin, anteeksi. Öö, lasten hankinnan lykkääminen. Tästä näette vain Suomesta meidän menellä olevasta. Tuo on keskimääräinen ikä. 25 ja 65, eli syntyneet, eli tämä on tavallaan toisen maailmansodan jälkeen ää, syntyneet lapset. Se on vähän ehkä epäselvä se käyrä, mutta se periaatteessa ää, nousee. Tässä on naisten, eli se oli noin 25, 20, myös vuonna 25 syntyneillä naisilla. Sitten se laski 50-60-luvulla oli hyvin tämä ydinperheen kulta-aika, niin silloin mentiin naimisiin ja saatiin lapset ja hyvin nuorena ja näin. Ja sitten se nousee, nousee, nousee. Eli tämä on se tärkeä. Tämä on 70-luvulla syntyneet lapset, siis nämä 50-luvulla syntyneet naiset. Ja ää, tällä mun ikäryhmällä 60-luvun puolessa välillä syntyneillä naisilla silloin on ollut noin 26. Tässä on eka lapsi naisilla ja viimeinen ja eka lapsi miehillä, eli se 22 vuotta ja sitten taas viimeinen Äh, ehkä se kiintoisin tässä on tämä, että selvä, selvä lykkääminen. Sekä ekalapsi että se vikalapsi lykätään. Itse asiassa jännällä lailla lapsimäärä Suomessa ei ole radikaalisti muuttunut, jos laskee ne lapset, jotka säilyi hengissä. Ää, äh, toki naiset sai sata vuotta sitten paljon enemmän lapsia, mutta hyvin moni kuoli. Ää, äh, ja jos laskisi tämän, niin montako lasta säilyy aikuiseksi, niin se on itse asiassa ollut Suomessa viimeiset 200-300 vuotta noin kaksi lasta ihan kokonaan. Joka on esimerkki tällaisesta niin pitkästä linjoista vaikka siis tosi moni asia, muu asia on tietenkin. Joo, hyvä. Sitten otan sen parisuhde esimerkin, niin menin pois. Tota, ähm, Toinen, tämä on taas ehkä esimerkki tästä pitkästä linjasta. Mä sanoisin, mikä tässä on, ja sitten mä selitän, miksi mä haluaisin laittaa sen sinne. Tässä on laskettu 30-79 syntyneiden suomalaisten aikuisten, eli vähän vanhempia ikäpolvia, mutta myös vähän nuorempia, niiden puolisoiden lukumäärä ö, toistaiseksi. Te näette, että se vaihtelee. Aika monella on nolla, jollain on kymmenen. Mutta se selvästi suosituin on yksi. Tai ei suosituin, vaan yleisin on yksi. Yli 60 prosentilla suomalaisilla on edelleen yksi puoliso elämän aikana. Ja tämä, kun sä puhuit tästä perheiden murroksesta, jos lukisi vain suomalaista mediaa, niin luulisit, että näin ei ole. Luulisit kaikki eroja, uusperheitä, kaikki eroja, niin niin näin ja näin ja näin. Ne on tärkeitä muutoksia ja monella lailla kiintoisia muutoksia, mutta tavallaan monella lailla Suomi, Suomi nyt ei ole niin hirveä moninainen ja muuttuva kuin mitä joskus luulisi. Siksi mä laitoin tähän myös sen avioerojen määrä, joka kulkee tässä tämä on 6-5-13. Samalla lailla te näette, että ensin oli dramaattinen nousu, mutta itse asiassa viimeisten vuosien aikana avioerojen määrä on pysynyt suhteellisen vakituisena. Jälleen esimerkki siitä, että, että tuota, muutos ei ole niin suurta. Äh, nyt tota... Ehkä viimeisin... Pakostakin viimeinen, koska aika pientää. Ää, sanoin jotain paritumisesta, eli edelleen usein haetaan sitä yhtä. Itse asiassa hämmästyttävän moni on vaan sen yhden kanssa ja sitten saa lapsia tai ei. Ää, saada ne lapset myöhemmin elämässä. Ja tämä on tosi itse asiassa tärkeä murros, mistä voidaan ehkä puhua keskustelusta, että se parisuhteen muodostaminen ja lasten hankinta on niin kuin erkaantunut toisistaan. Aikaisemmin, silloin sodan jälkeen varmaan moni teistä vähän ikätelevistä muistaa sen, oli tavallaan ihan automaattista, kun solmi sen ensimmäisen liiton, niin sitten se lapsi tuli automaattisesti Meriettämät Matsarella on puhunut siitä, että häämatkalla se heitti ehkä spillerit pois laivan yli, kun ne oli laivalla risteilyllä, mutta ei siitä edes puhuttu ja keskusteltu. Ja nyt me muodostetaan ne liitot, itse asiassa aika ikäisenä kuin aikaisemmin, mutta sitten on se pitkä vaihe. Että onko tämä nyt hyvä liitto vai ei, ja mennäänkö naimisiin vai ei, ja halutaanko lapsia, jos mä haluan, niin haluanko sun kanssa, ja milloin olisi hyvä aika, ja opiskellaanko ensin, ja pitäisikö saada työpaikka, ja lasten hanke on siirtynyt myöhemmäksi. Eikö niin? Ja myös se viimeinen lastenhankinta on siirtyminen. Oli tämä elämänkaaren venyminen. Ja ää, samalla lailla on kasvanut varastus, vanhemmille. Eli mä otin tuossa vanhemmat äidit, sen, tämä meidän ajankäyttöaineistosta. puhun vaan nyt nämä nuoremmat lapset. 88, 99 ja 10 mitattu aika, mitä annetaan, niin se on lisääntynyt. Tämä jälleen sotii tätä yleistä mielikuvaa vastaan, missä Anna sanoo, että vanhemmuus on hukassa ja vanhemmat on liian kiireisiä ja kukaan ei anna aikaa lapsilleen. On varmaan perheitä, missä näin on, mutta enemmistö suomalaisista vanhemmista antaa yhä enemmän aikaa lapsille. Ja se koskee äitiä, se koskee itse asiassa myös, mitä tuossa nyt nämä isiä, jotka ei satsaa yhtä paljon kuin äidit, mutta ovat lisääntyneet sitä ää, osallistumistaan tota, erittäin paljon. Lopetan tähän. Kiitos. kiitos molemmille puhujille. Näitä olisi ainakin itse olisin kuunnellut näitä vaikka tuntikaupalla, että vähän väkivaltaa joutuu tekemään, kun joutuu keskeyttämään, mutta ajateltiin, että olisi kiva kuitenkin keskustella tässä, varata siihen kunnolla aikaa. Ja jotenkin mulle tuli semmoinen tunne tästä, tästä, että perheet eivät ehkä olekaan niin suuressa murroksessa kuin kuin mitä jotenkin kuvittelisi. Ja, ja jotenkin mulle tuli semmoinenkin olo, että eh, perheet eivät myöskään ole niin onnettomia kuin kuvittelisi, vaan ehkä suomalainen perhe voi kuitenkin ihan hyvin. Ja tota, mä ajattelin, että voitaisiin voitais tästä perheiden hyvinvoinnista ja murroksesta nyt yleisökysymyksiä ottaa, jos, jos niitä on. Mulla itselläni on tietenkin kysymyksiä, mutta annan yleisölle mielelläni puheenvuoron. Ole hyvä. Mä Haluan kysyä sulta, niin miksi sä ajattelet, että ne olisi onnettomia? No, ai Se oli ihana ei, muuten, mutta jotenkin naisten lehtien palvelta usein lukee, että äiti, niin kuin, niin kuin Riikka vähän viittasi, että hänellä yritettiin niin kuin saada, vai yritettiin vähän niin kuin saada sanomaan, että kyllä tämä äitiys on kauheata ja rasittavaa ja masentavaa ja urasuttavaa ja ahaa. Äiti on vaikeaa, just. Tai jotenkin sen tyyppi jotenkin tämmöinen tunne on tullut niin naisten lehdistä, että, että, että on, on, on lapsisurmia ja että olisi niin paljon avioeroja, mikä tästä Anna, Anna tuli mulle ainakin ihan yllätyksenä, että niitä ei niin paljon olekaan. Kun, niin, kun tulee. No jotenkin se on muun mutta sanokaa yleisö, mitä mieltä olet Kiitoksia, olen Anne Metsilä. Just tuohon esittämään, niin eikö ole totta, että tällä hetkellä maailmassa käydään psykologista sodankäyntiä? debattia just sillä, että pyritään syyllistämään esimerkiksi naiset ja äidit. Että pitäisi tehdä niin ja niin paljon, luotaan siis, että mitä kaikkea pitää tehdä ja ennättää tehdä. Ja sitä kuvaa myöskin, että työelämä ja yksityiselämä on mahdotonta yhdistää. Itse olen yhdistänyt sen valon vaan niin, jos ei näköisiä ongelmia. Se on ihan vaan välittämistä kasvava ymmärrys, joka pitää olla kullakin ihmisellä itsellään ja sen puolison kanssa sen yhdessä päättää, miten aika käytetään ja jaetaan perheen kesken. Eli kenelläkään ei ole oikeutta luoda, eikä toisaalta pitäisi ihmisten myöskään lähteä itse mukaan siihen hypetykseen, mitä muun muassa esityksessä vielä tällä hetkellä tehdään. Sitten toinen asia, mikä oikeastaan on tässä nyt samalla esille, niin mainitsitte äh, näitä erilaisia perheitä, niin tosiasioita luojan luomassa maailmankaikkeudessa ainoastaan nainen ja mies ihmisparisuhteessa voivat saada kattoessaan yhdessä lapsen. Naisparit ja miesparit, kaksi naista, kaksi miestä, eivät voi saada luonnonmukaisesti lapsia yhdessä. Ja kenelläkään ihmisellä ei ole ollut, ei ole tällä hetkellä, eikä tule olemaan oikeutta tehdä ihmisistä, lapsista tai minkään ikäisistä ihmisistä materiaa ja kauppatavaraa, jota se on silloin, kun naisparit, lesboparit tai homoparit rupeavat, me tahdotaan nyt lapsi, niin me ostetaan se jostakin tai tehdään tilaustuotteena ja valjastetaan kenties joku ihminen siihen mukaan tekemään se lapsi toisen tämän Neskotan kanssa ja maksetaan vaikka hänelle jotakin rahaa. Se on rikos. Se on ihan tosiasia. Toinen mikä on sitten vielä niin, tämä yhteisöllinen perhekasvatus ja perhe mahdollisimman laajasti. Ja niin kyllä mä väitän osana totuustutkimusta niin elämästä elämästä näytökyvyllä ihmisillä on mennyt sekaisin niin verisiteet perhesiteinä kuin sukulaissiteet sekä muut sitten tuttava kaveri ja ystävän ihmissuhteet. Ja kaikkiin liittyy kyllä tunteita, mutta se perhekäsitys ja sukukäsitys on eri kuin muut ihmissuhteet. Mm. Ja niissä on myöskin oikeudellinen hyvin tärkeä rajanveto silloin. Ja toinen teille vielä, niin mainitsitte, että lähestytte ihmisiä ja asioita fiktioiden kautta. Eikö ole totta, että tämmöinen ihminen on todellisuudessa kadottanut oman minuutensa? Joka lähestyy niin. fiktioita. koska totuudet ovat aina puolueettomasti ja riippumattomasti tarkasteltuja tosiasioita kustakin ihmisestä ja asiasta, joihin kuhunkin totuuteen jokaisella ihmisellä on oikeus ja jopa velvollisuus muodostaa sitten se oma mielipiteensä. Mitä mieltä niin. Liika? Hmm. Minuskin hän on monella tavalla itselle kerrottu tarina itsestä. Se ei ole välttämättä myöskään mitenkään staattinen asia. Kyllä se on se kehon ja mielen ja sielun yhteistoiminta on se jokaisen ihmisen minus, joka on muuten jokaisen ihmisen kalleen omaisuus. Niin, se, se on varmaan paradigma eri mieltä. Mielipiteet ja totuudet ovat eri asioita. Onko täällä muita, muita, muita kommentteja yleisessä? Niin, Joo. ei nyt siihen, kun mä olen ihan eri mieltä. Joo. Mutta äh, mielenkiintoista on se asia, kun tässä oli puhetta lasten hankinnasta. Äh, minä olen äh, meidän perheen 12 lapsi siihen aikaan lapsia saatiin, mutta nyt niitä hankitaan. Mm. Ja mua kiinnostaisi, <laughs> että millä ajanjaksolla tapahtui se eh, muutos niin kuin Suomessa, kun eh, se on kulttuuriasia. Että ei ole kaikkialla maailmassa näin, että lapsia hankitaan, että ne syntyvät enemmäksi vahinkona. Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Kiitos. Tätä, tota, Mä sanoisin, että se todennäköisesti oli 70 lukua. Että jos ajattelee, että niin ehkäisyn käyttö levisi ja, ja tavallaan sen hyväksyntä 60-luvulla. Mutta sitten vielä 70-luvun alussa Väestöliitto teki tällaisen tutkimuksen, jossa on tosi mielenkiintoisia tuloksia. A, melkein kaikki lapset, naiset silloin oli saanut lapsensa, kun oli 20 Eli sitten kun se oli 30, sulla oli se lapsiluku, mikä oli täynnä, ja sitten niin kun miettii tällä hetkellä usein täytetään 30 ja sitten tulee täältä, ahaa, haluanko mä äidiksi vai ei, <laughs> niin ihan eri. E, ja sitten siinä tutkimuksessa niin ihmiset, suomalaiset valitti sitä, että kumpa olisi ollut enemmän aikaa parisuhteelle. Eli ne koki silloin, että lapset oli tullut liian aikaisin, että olisi halunnut matkustaa yhdessä ja olla enemmän yhdessä. Just sitä kaivettiin ennen kaikkea. Ja sitä saa mitä tilaa, koska sitten sen jälkeen niin alkaa tämä niin kuin mä sanoin, että edelleen parisuhteet ja ensimmäinen asuinliitto muodostetaan 20-25-vuotiaina, mutta lastenhankinta on lykkääntynyt. Ja silloin on enemmän sitä aikaa ja silloin mä luulen, että leviää tämä ajatus, että lapsi on jollain lailla niin kuin tietoisempi päätös. Ja se on niin sidottu tähän. Et ensin on sen puolison kanssa ja parisuhde ja sitten halutaanko tähän parisuhteeseen se lapsi ja mitä se merkitsee. Ja silloin se tulee. Se on, se on todella mielenkiintoinen niin kuin sellainen lasten hankinta, perhemaiseman muutos. Puhumattakaan sitten, halutaanko se toinen lapsi, halutaanko se kolmas. Et tota se, se, on, se on mennyt samalla, mä haluan vähän sanoa tähän myös liittyen, että kyllä samalla lapsettomuus on lisääntynyt Suomessa. Me ollaan paljon tutkittu sitä, se on paljolti ei-toivottua. Että on myös sitä, ja myös heteroparia, jolla on sitten vaikeuksia tulla raskaaksi, kun ne yrittää saada tämän kauan toivotun lapsen. Et sikäli lapsia kyllä edelleen saadaan, eikä hankita, koska, koska se kaikki ei voi saada sitä. Ja se tärkeä keskustelu, että millä ehdoilla voisit saada hoitoja tai adoptoida tai sijassynnytystä on tärkeä, mutta se koskee kaikkia vanhemmaksi haluavia, eikä vain seksuaalisia vähemmistöjä. No, onko noissa teidän tilastoissa näkyvillä sellaiset asiat, että nyt olisi enemmän kolmen lapsen perheitä kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, koska mun tuttavapiirissä hankitaanko kolmas lapsi on se kysymys tässä. Siis mulla on vain yksi lapsi, mutta siis Joo monilla sillä tuttavaa perheillä on se, niin että he, ja kun melkein paine siihen. Kolmes, se määrä lisääntyi niin kuin ensin, mutta nyt tämä lama on aiheuttanut sen, että se taas vähän vähenee. Okay. mä luulen, että yhä useampi nyt päätyi siihen, että ei uskalleta hankkia sitä kolmatta. Yeah. Mutta Suomessa on hyvin vahva se kahden lapsen normi, että tavallaan jos on yksi lapsi melkein aika automaattisesti, jolle erota, niin tulee se toinen lapsi. Mutta yeah. sitten on just tämä, että se kolmas on vähän tämä, yeah. niin että mennäänkö sen vähän tänne oletuksen ulkopuolelle. Ja. Se on minusta kiinnostavaa, koska tavallaan ähm, epätieteellisesti voisi tehdä niin kuin näistä viime vuosien uutisoinnista ensinnäkin just sen päätelmän, että ollaan jonkinlaisen uuden konservatismin, mikä on kasvatuskonservatismin ja perhekonservatismin aallossa ja sitten siihen liittyy myös tietenkin epätieteellisesti tämmöinen johtopäätös, että se kolmas lapsi kuuluu siihen, niin kuin, että nyt ollaan perhekeskeisiä ja ikään kuin tavallaan äidit haluaa sitoa itsensä kotiin, nimenomaan itse omaehtoisesti sitoa itsensä kotiin. Tämmöistä hiekkalaatikkokeskustelua mä oon mm-hmm. kuullut, mutta että se on täysin epätieteellistä tietenkin. Se ei liity mihinkään. mä voisin sanoa tieteellisen totuuden. Mutta mitä sä, mä ajattelen myös, että kyllähän Pohjoismaissa on ollut hyvin tavallista se, että korkeasti koulutetut naiset niin Elisabeth Rehn esimerkki, hankki monta lasta ja se ei sulje toisiaan pois. Joo, siis... Niin tota, mä en ymmärrä, miksi se ajatus, että monta lasta niin kuin, olisi konservatiivista vai? kun mä vaan ajattelin, että jos se liittyy tähän aaltoon, siihen aaltoon, että puhutaan esimerkiksi tämä Anu Silverbergin äitikorttikirja laukas tai valotti sitä keskustelua, että esimerkiksi äidit on ikään kuin, ne jotka tulee äidiksi ensimmäistä kertaa, niin sellaiset ikään kuin hyvin uraorientoituneetkin naiset ikään kuin sitoo itseään kotiin erilaisilla niin kuin kodin piiriin entistä enemmän esimerkiksi just tällä keskustelulla, että on pakko olla kestovaivat ja pakko toteuttaa itse ruuat ja että ikään kuin, että, et sitä ei tehdä puolinaisesti, vaan se tehdään sitten täysiä ja ikään kuin tehdään se niin, että jättäydytään työelämästä moneksi vuodeksi. Tämmöistä keskustelua mä oon kuullut niin tuttava piirissäni mm. ja myös kritiikkiä sen tyyppistä äitiyttä kohtaan, että jättäydytään ikään kuin pois pitkäksi aikaa työelämästä. sitten mä on yrittänyt omassa elämässäni miettiä. Mä en tietenkään voi tehdä niin, koska mun työ ei ole myöskään sellainen palkkatyö, johon mm. voisin jotenkin palata. Mä en myöskään ole saanut äitiysrahaa mm. juurikaan. Et, tota, et, tämän tyyppisillä henkilöillä kuin minä on erilainen tilanne, koska jotenkin se työ on erityyppistä, mutta että, et se on ollut jotenkin viime vuosina pinnassa sellainen ajatus, että, että on ollut joku ikään kuin aika myöhäismodernien naisten niin kuin, siirtyminen uraorientoituneisuudesta kodin piiriin mm. uudestaan tai jotenkin sillä että sitä kautta jotenkin jonkinlainen tämmöinen niin uusi konservatiivisuus, mä en tiedä käytinkö oikeita termiä, mutta sitten että mä ajattelin, että liittyisikö siihen ilmiöön sitten se, että, että koska meillä on nyt kaksi lasta, niin jotta voin jatkaa täysillä kodin piirissä, niin täytyy hankkia ikään kuin kolmaskin lapsi, että liittyykö se ilmiö sitten siihen vai onko se vaan, että onko se vaan jotain samaa kuin 70-luvulla mun, mä tulin kolmilapsista perheestä mm. ja mun vanhemmat oli varmaan niin kuin tosi luontevasti sekä kotona että töissä, että, mm. että korkeasti kouluttautuivat korkeasti hyvin ammatteihin ja hankkivat kolme lasta, että se oli jotenkin kauhean luonnollista siinä perheessä, mutta nykyään tuntuu, että on tosi paljon paineita olla joko kotona tai töissä. Että... Mm. Mä nyt tässä, mä, jos mä niin, saan sanoa, mä sain jotain. Vapaa assosiaatio. joo, tosi, siis ensiksi 70-luvulla itse asiassa vähemmän kolmilapsisia perheitä Suomessa kuin ajat. nyt. Ai se oli niinku poikkeuksellisempi silloin, okay, että se on lisääntynyt, joka on jännä myös, jos tätä. Koska mun silloin naiset niinku meni työelämään ja meillä on ollut nämä, siis aika hyvä perhe tukien paletti, joka on tällä hetkellä olemassa niin kuin Euroopan parhaimpia yhdistelmiä, subjektiivinen päivähoito-oikeus ja lapsilisät ja isyysvapaat ja äitiysvapaat ja hoitovapaat ja näin, että nehän kehittyy niin kuin pääosin 80-luvulla. Ähm, sitten tämä, että, että jotkut naiset tekevät tämän niin heittäytyy sen niin varmaan liittyy siihen, että se on niin se projekti. Että jos sitä on nyt odottanut 15 vuotta, että nyt mä uskallan niin kuin, yrittää niin, tulla raskaaksi, niin sehän tuli. Mulla, mulla on hirveän vaikea nähdä se, niin kuin, mä oon vähän ehkä sen Anu Silverbergin kanssa eri mieltä, että se on niin kuin sinänsä konservatiivista. Okay. Et miksi on konservatiivista sanoa, että mä en halua aina olla palkkatyössä, jos, mulla on, jos se ei, sehän ei tarkoita, että sitoudut johon kiireen patriarkaalisen perhemalliin. Niin, niin. niin ehkä et, tämä... tavallaan, että se, niin. ö, ja sitten me myös väestöitys puhutaan siitä, että suomalaiset naiset tekee edelleen siis tosi, jos laskee kaikki työvuodet, niin meillä on koko päivä töissä ja aika pitkään, niin tavallaan se kokonaispanos niin kuin tuotantoelämälle ja yhteiskunnalle on tosi pitkä. Kun taas on aika paljon miehiä, suomalaisia miehiä, jotka on täysin syrjäytyneitä työelämästä. Ja sitten jotenkin valtiovalta, että te ette saa olla hoitovapaalla tämä puoli vuotta, se ei nyt käy, niin kuin näin. Niin sitten mä, että niin, <laughs> miksi se on niin paha asia, jos ne haluaa sen, miksi on sinä, että että et, voi liittyä tähän. Joo, sori, niin en tiedä liittyykö, mutta Joo, missään itse asiassa yhteen tuota, eh, Anna. Joo, tuota, lapsenhan, Anna, oli jälleen selitys siihen, iän muuttumiseen, että se johtuu siitä, että eletään kauemmin ja siinä on tämmöinen niin biologinen sopeutumismekanismi. Toisaalta sitten siinä näytti, niin kuin, että vuosisadan alussa niin lapset, lapsia on hankittu itse vähän myöhemmin kuin 50-60-luvulla. Ja käsittääkseni myös silloin niin selitys on ollut siihen jotakuinkin sellainen, että, että sillä usein ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi mennä naimisiin, siis ei ollut mahdollisuutta hankkia omaa taloa tai tulonlähdettä, vaan oltiin, oltiin siis palveluksessa, jolloin ei voinut perustaa perhettä, jolloin se, se lapsen hankinta ikä oli myöhäisempi, vaikka se varmaan kuitenkin erilainen odote oli huomattavasti lyhyempi. Ja miten nämä niin kuin, erilaiset selitysmallit toimii yhdessä? Joo, äh, yksi on tosi mikro ja tarkka ja toinen on tällainen iso piirre, josta lainkaan kaikkia samaa mieltä. Öö, on tehty sellaisia Tämä on vaikea, koska aina kun elinikä nousee, niin väistämättä naisten koulutustaso nousee toistaiseksi. Meillä on maata, missä näin ei olisi. Ja siksi on vaikea eritellä syitä ja seurausta. Jos ottaa maissa elinikä ja naisten tulotaso, niin se selittää 70 prosenttia siitä vaihtelusta, mikä on äidiksi tuloiässä. se on aika paljon. Mutta sitten perinteinen väestötieteessä sanoisi, että joo, se on koulutus, ja tällainen vähän biologisempi sanoisi, että se voi myös liittyä tähän niin kuin, tavallaan tiedostamat oletukset, mulla on vähän varaa odottaa. Mut tätä on vaikea testata ja sitä ei ole testattu kunnolla. Sitten kun mennään siihen Suomeen, niin se on tosi mielenkiintoista, että sata vuotta sitten naiset sai, tai äidit sai lapsia paljon myöhemmin. Ähm, et silloin vielä 50-vuotiaat synnytti yleisemmin kuin nyt. Ja, ja itse asiassa Suomessa jotenkin ja Euroopassakin ajatellaan, että liian vanha äidiksi aikaisemmin kuin mikä se biologinen ikä sanoisi, etenkin kun puhutaan toisesta ja sitä seuraavista lapsista. Että se ensisynnyttäjän niin kuin, riski ja marrastule on, on ehkä al- alhaisempi, mutta tavallaan aikaisemmin niin naiset synnytti aloitti 20 ja, ja, ja jatko paljon myöhemmin, että se oli ihan oikeassa siinä. Me ei vielä olla siinä samassa niin kuin, ähm, viimeisessä lapsen synnytysiässä, vaikka se voi olla, että kehitys menee siinä. Tuosta muuten perhefiktiosta esimerkki tähän liittyen, että mun tuttava on sellaisia mun ikäisiä, 34, jotka yhä vielä odottaa, koska he ajattelevat, että heillä on varaa odottaa, mutta mun äiti oli saanut kaikki lapsensa kolmivuotiaaksi mennessä, että mä oon syntynyt silloin hän on 24. Mm. Ja äh, hän on saanut esikoisen 23-vuotiaana, mä sain esikoisen 33-vuotiaana. musta tuntuu, että mä olin 10 vuotta sitä omaa perhe, perhefiktiota niin jäljessä ikään kuin, että, että se aika paljon jotenkin tuntuu ainakin mun tuttava piirissä. Anteeksi, mä oon todellakin näiden epätieteellinen. <laughs> Mutta että, että mulla on esimerkiksi yksi tuttava, joka kokee, että hän voi odottaa nelikymppiseksi asti, koska hän on itse syntynyt silloin, kun hänen äitinsä on ollut 40. Että jotenkin tällaiset selkeästi tämmöiset asiat saattaa vaikuttaa siihen aika paljonkin, että, että milloin, niin kuin, milloin kokee asioiden olevan myöhäistä. Mulla alkoi tulla jo 30 sellainen olo, kun täytin 30, että vielä myöhäistä, koska äitini sai viimeisen lapsensa 30-vuotiaana. Et jotenkin, et se no. ohjaa käyttäytymistä aika paljon. Mulla on väestötys kehittämässä tällaista niin hedelmällisyysneuvontaa, joka liittyy just siihen, että jos miettii, että onko mulla varaa lykätä, kun mä 40, niin yksi vastaus on, että sä voit mennä lääkärille ja psykologille ja tsekata, että minkälaiset sun munasat, miltä ne näyttää, koska jollekin se on myöhäistä silloin, kun on 35. Mm. Tavallaan kellekään ei suosittele, että lykkää ilman, että ainakin kannattaa riistaa Ja myös voisi käydä psykologilla puhumassa just tästä, että mikä on se hyvä aika niin muille. minulle. Mm. Koska siitä on tosi paljon just tällaista, että aah, onko ne liian vanha, liian nuori, liian niin kuin näin niin kohdintaa. Yksi, Mä voisin kysyä vielä toisen. Tota, mä mietin sitä, että on tietysti aika paljon mieliä ja naisia, jotka tietysti päättää, että he eivät perusta perhettä tai he eivät hankin lapsia. Se on tietoinen valinta päätös. että Onko tämmöistä niin tutkittu tämmöistä, miten paljon, mistä näkökulmasta, tai, on, tai Riika, että onko tästä kerrottu tarinoita ja mistä mm. näkökulmasta, tai miten? Että... Niin. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen tosi kiinnostava romaani Laura Lindstedtin Sakset, mm-hmm. jossa äh, nainen toteuttaa jonkinlaisen niin kuin, äh, ulkokohtaisen, tai niin kuin, että hänellä ei välttämättä ole varsinaista halua eikä käy huolehtia lapsesta, mutta hän toteuttaa sen, mikä, mitä häneltä olettaa, että hän adoptoi lapsen ja, ja sitten siinä käy huonosti, että, että jotenkin se nyt on jonkinlainen tragedia, myös ehkä tekstuaalinen kokeilu, että, että millä, tavalla, millä tavalla siinä käy, mutta että, no, tosi kiinnostavaa aihe. Vaan on mun tuttavapiirissä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on päättänyt, että he ei halua hankkia lapsia, mutta sitten kun tulee se ikä, jolloin viimeistään pitäisi hankkia, tai niin kuin ikään kuin hankkiutua raskaaksi, jos haluaa lapsia, niin sitten se on silti jonkinlainen surutyö siitä huolimatta, vaikka on jo 20 päättänyt, että ei halua, että se tavallaan sen aikaikkunan sulkeutuminen on myös jotenkin, koska olemme biologisia olentoja, mm. niin se on mm. myös jotenkin niin eräänlaista luopumista siitä ajatuksesta. Me no, ollaan, meillä on ihan tuore tutkimus vapaaehtoisesta lapsettomuudesta Euroopassa. Ja tota, Suomessa se on alhaisempi kuin monissa muissa maissa, etenkin saksankielisissä maissa. Et saksankielisissä maissa ja Hollannissa se on aika noin 10-15 prosenttia väestöstä. Suomessa se on noin 5 prosenttia väestöstä, jotka sitä on nyt vaikea mitata, koska se voi elämän myötä myös muuttua, mutta jotka sanoo, että mun oma niin kuin, ihanne on vaan nolla lasta. Joo, kiitos. Minä esittäisin vähän tällaisen provokatiivisen kysymyksen nimenomaan Riikka Pulkkiselle, kun puhuit tästä leimautumisesta. Kun minä olin muksu ja Pohjanmaalla, kun sanotaan asiat suoraan, niin sanottiin mulle, että kun sitten kun akkaa valitset, niin tutustu ensin siihen tulevaan anoppiin, ja jos pärjäsit sen kanssa, niin sitten voit mennä tyttären kanssa naimisiin. niinhän minä tein. Katsoin nykyistä vaimoani 52 vuotta sitten sille silmälle, että menisikö tuon kanssa naimisiin, tutustuin tuleva Anoppi ja totesi, että Anopin kanssa pärjään paremmin kuin tämän tyttären kanssa, jos uskoisin mennä naimisiin. Pitääkö tämä yleisesti paikka? Onko tutkittu? Mä haluaisin kirjoittaa tuosta novelliin. Testata sitä novellissa. että mitä siitä seurasi. Se on tietysti kiinnostava tämä sitä anoppipuoli, että kuinka, että millä tavalla sitä nyt testataan sitten anoppin kanssa. Tuohan on ja rikollisorganisaatio ohje, jossa yleensä sitten testataan se seksin kautta myös se tuleva puoliso, joka tyttö tai nainen. Kyllä se niin on, että tyttäret tulevat äitinsä kaltaisiksi ja pistä. Ei välttämättä. Ja pitää mielessä, että naimisiin mennä aina sen ihmisen kanssa, ei hänen vanhempiensa kanssa. Teillä oli kysymys, oli teillä vielä jotain? Niin, Mä olin ehkä sille, että vähän joudumme siihen äh, lasten hankintaan. Tavallaan mielenkiintoisempi on äh, perheet, joissa ei ole lapsia. Ja äh, voisitteko te sanoa, että esimerkiksi vanhukset muodostavat perheen jossain hoitokodissa? Mm. Onko se yksi perhelaji? No tavallaan mä myös nyt ihan tässä se story, joka ihmiset itse itselleen kertoo. Että jos vanhukset sanoisivat, että tämä on mun perhe, niin me ei mitenkään sanota, että sä oot väärässä. Et, et siis, ja, ja niin kuin puhuttiin, ihmisillä voi olla saman eri näkemys, että kuka kuuluu perheeseen ja kuka ei, ja kuuluuko etävanhempi ja kuuluuko koira. Ja, mutta kun me nyt tutkitaan ja kysytään väestöstä, että kuka kuuluu sun perheeseen, niin, niin aika harvoin esimerkiksi ystäviä lasketaan perhejäseniksi. Se on ihan muutama prosentti. Ja, tai työkollegoita tai naapureita niin kuin käytännössä ei kukaan. Et, ja sitten kun me ollaan kysytty suomaan sitä, että mikä, mikä, mikä on se tärkein, mikä määrittelee sen, että ketä sä lasket sun perheenjäseniksi, niin siinä on kaksi asiaa. Siinä on se tunneside, mutta siinä on myös verisukulaisuus. Ja nämä molemmat nousi, itse asiassa verisukulaisuus on jopa yleisempi vastaus kuin se tunneside, joka vähän yllätti meitä, koska me itse että tunnehän on tärkeä. Mutta nämä kaksi näyttäisi tällä hetkellä, tähän saattaa muuttua, mutta olla se mutta tämähän ei tarkoita, että ystävyys tai yhteinen asuminen voisi luoda hirveän tiiviitä ja toimivia suhteita. Mutta ne ei vaan ehkä, niitä ei mielletä perhesuhteiksi Ole hyvä. Joo, tuota, kiitos molemmille puhujille. Tosi kiinnostavia ja ihanasti erilaisia esityksiä. Tähän just edelliseen aiheeseen niin olisin kysynyt, että, että oletteko te tutkinut sitä, että miten ihmisten perhekäsitys muuttuu iän myötä? Että onko se erilainen eri, eri elämän elämänvaiheessa Voiko siihen just tulla ystävät mukaan tai eri, erilaisia ihmissuhteita mukaan eri, eri tavalla. Tota, toi on jännä. Mä siis harva tällainen itselleni mielenkiintoinen uusi ajatus, jonka mä oon saanut viime viikon aikana, oli, oli just se, että mä ajattelin, että miten se, niin kun, tai me tiedetään, että perhesuhteet muuttuu tärkeämmäksi iän myötä se kiinnostus oman sukuun, myös se mitä muistetaan lapsuutta ja myös se ylläpito niin kuin sukulaisiin, niin se, mm. se tiivistyy. Mutta yleensä sitä on selitetty sillä, että nämä no, ikääntyvät ihmiset ne tarvitsee sen avun ja kuka auttaa, no oma sisko tai, ö, tai lapset. Mutta sitten mä ajattelin just sitä samaa, että miten se että onko se myös se, että se et missä määrin se on liittyy siihen, että se ihmisen arvostus muuttuu. Että se niinku jotenkin ryhtyy määrittelemään uudelleen, miettii oma identiteettiä uudelleen. Että se ei ole vain se käytännön tarve. Mm itse sitä voisi testata, mä miettimässä aineistoa, mutta mä en tiedä, että sitä olisi tutkittu. Että se on tosi kiintoisaa. Mietin, kun mun poika, joka on nyt 15, niin kertoo tai puhuttiin perhesuhteesta joskus, kun hän oli paljon nuorempi, ehkä alle 10 Sitten tuli jostain, se oli varmaan jostain lehtijutusta lähti liikkeelle se keskustelu, että jos hänen isänsä ei olisikaan hänen oikea isänsä tai hänen äitinsä ei olisikaan hänen oikea äitinsä, niin miten hän suhtautuisi sellaiseen tietoon. Että, niin silloin aikaisemmin se oli aivan niin kuin kristallin kirkasta, että kai hän muuttaisi sen oikean äitinsä <laughs> luokse. Se oli aivan siis selvä asia, että siinä vaiheessa se jotenkin se, se niin kuin, niin kuin meni näin, mikä oli tosi yllättävää. Että siinä oikein niin rupesi lypsämään, että no mitä sitten meille, meille tapahtuisi. <laughs> Etkö sinä koskaan enää niin haluaisi nähdä meitä, meitä mutta se sitten se oli vaan, että et, et jotenkin, että no voitais me olla kavereita. jotain, se oli niin ja Nyt se on vähän, vähän niin kuin tietysti muuttunut, muuttunut niin kuin iämmältä. Mutta sitten taas toisaalta mä oon itse siis perheoikeutta tutkin, perhe, perhettä tutkin, mutta niin kuin, niin kuin aika semmoisesta institutionaalisesta näkökulmasta. Ja meillähän niin kuin sääntely on muuttunut aika paljon tässä, tässä viime vuosien mm. aikana. Et yksi uusi asia, mitä, mitä otetaan eri tavalla huomioon, niin on, on niin kuin oikeus identiteettiin ja se niin kuin tavallaan, että millä tavalla, että niin kuin miten niin kuin monenlaisia ne myös on ne perhesuhteet, että miten monenlaisia tunteita ja tarpeita niihin niin kuin liittyy. Että tavallaan se, että et, et saa perhesuhteen vahvistettua jo ai, niin kuin vaikka aikuisiällä sellaisen suhteen, mitä ei ole aikaisemmin vahvistettu, niin se voi niin kuin, tai se on tunnustettu nykyään, että se on niin kuin tärkeä mm. perhe-elämän suojaan kuuluva kuuluva oikeus, mikä ei välttämättä tietenkään tarkoita sitä, että se sosiaalinen perhe nyt muuttuisi niin kuin sinänsä miksikään. Onko meillä täällä vielä kysymyksiä? No itse asiassa... Tai kommentteja? Mä voisin no, lyhyesti sanoa miten. Joo, ja sitten mulla oli toinen, toinen tota Annalle vielä, vielä että tota, kun sä niin kuin mainitsit siinä ihan lähdit tästä puhumaan, niin sen, että, että tota, kun, kun sä lähestyt perhettä tunnesiteinä, niin, kun, niin teet eron siihen, että, että se lähestymistapa on silloin erilainen kuin tämä sosiaalinen tai yhteiskunnallinen konstruktio malli, niin mitä siitä niin kuin seuraa? Pystytkö se niin kuin sanoa, että mikä on se keskeinen asia, mikä tästä erottelusta seuraa niin kuin sun tutkimus? Minkälaista no siis on, on pois tosi, silloin? On monta historioitsijaa tai sosiologia, jotka sanoivat, että esimerkiksi rakkauslapsiin on moderni keksintö. Niin, niin joo tai että puolison rakkaus täysin kulttuurin tuote, tai että Joo, niin kuin ihan tällaista, Joo. joka vaan Joo. nykytiedon mukaan, mä näen sen vähän järjettömänä, mutta näin sanotaan, tai ydinperhe on poliittinen keksintö, niin kuin just näin, että, että jotenkin ei just sinänsä konservatiivinen projekti. Nyt taas mä tarkoitan, mä en tarkoita vanhempien sukupuolta, Joo. koska homoseksuaalisuus kuuluu ihmisvuotoon. Niin kuin, mä en, tää ei sitä, ei, eikä tää tasa-arvoa, vaan niin kuin, tää kaksi vanhempia ja kaksi lasta. Ja ne, tu, ne suhteet on usein niitä ne tiivimmät. Ja esimerkiksi lasten kehityksen kannalta hirveän keskeisiä nimenomaan vanhemmat. Siitä mä puhun siitä kirjasta aika paljon. Et esimerkiksi jos isovanhemmat tai sisarukset hoitaa lapsia mitä ne voi, niin silloin on erilaisia seurauksia lapsen kehitykselle. Okay. Johtuen tästä sukulaisuussuhteesta ja näin. Joo. Niin tota sitä mä tarkoitan kaikki Mutta voisi kirja, niin sanoisikin Kaikki nuo, mitä mainitsitte äsken, niin on mafiarikollisuorganisaation vähintäänkin psykologisen sodankäynnin aikaan sanottuja ja toteutuvia todellisuudessa. Mä kiitän erittäin paljon meidän tämänpäiväisiä puhujia. Annetaan vielä aplodit viitalle. Kiitos, kun tulitte. Hyvää iltaa jatkoa.